plus que l'or. Oui, j'ai trouvé un trésor. Elohim, mi à mort. Pour toi, je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim, mi à mort. Pour toi, je chanterai. Mon trésor, c'est choix mon Trésor, c'est Yé, c'est choix Mon trésor, c'est choix. Mon trésor, c'est choix' c'est choix C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché. En lui je veux persévérer. Il est la main cachée, Très trésor espéré. Je désire encore la Seigneur, Seigneur, choix, mieux que l'argent, plus que l'or. Oui, j'ai trouvé un trésor, Elohim mi amour mort. Toi, je chanterai encore, tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mi amour, pour toi je chante. pourrais chanter et au choix? Combien tu es grand? Combien tu es grand? C'est toi. Celui qui m'a touché, c'est toi. Comment ne pas exprimer ce que tu as mis en moi? C'est toi qui donne la vie, mon espérance. roxo amor